各位大家好，我是卡洛斯。自从上次我提及希望学习 VEX 机器人，经过了梁伟业老师的指点，还借出一台车帮助我学习装配，让我家小白也可上轨道，真的非常感谢。这段时间我看了很多视频，在国内国外也有很多朋友指点我，让我更清楚 VEX 机器人的配置以及公开比赛的规则。虽然我还在起步阶段。 但我希望学到多少，也可以和大家分享。今天希望和大家谈比赛规则及入门操作和骗程基础。我们现在开始吧。提醒一下，假如大家都喜欢《风行奇侠卡洛斯》的频道，请于右下角按订阅。假如希望第一时间接到新视频的通知，请按小铃铛，并欢迎大家点赞及留言发问。West 机器人的比赛很讲求团队合作。 因为比赛要求派出几位同学组成队伍，当中有编程人员、硬件装配工程师，还有车手或者控制，几人一起合作和对方一较高下。每年比赛的规则都不同。从师兄们得知，大致分为两部分，第一部分只有十多秒，要求编程机器人自动完成任务，例如把球放进篮。 第二部分是人手操控的比赛，是两个人对两个人比赛，而每局的两人可来自不同学校。因此比赛非常讲求合作性。我希望我的学生有一天能参加这类大型赛事。万丈高楼从地起，今天先来学习如何控制。让我们先来重温，上次我们先安装了 Wax V5 的基板形态。 先按遥控的启动，再启动 Wax 机械人，两者很简单的连上了。按 A 键可启动预设程序，上面四个按键控制机械臂升降和机械爪的开合，前面两个摇杆控制向前向后的运动。后来我发觉了，幸福并非必然。 可能 Brain 曾经连接其他装置，例如 iPad，太宽绰了便会失联。这时你应该准备一根 Smart Cable，把 Controller 和 Brain 连接起来，然后一起启动。留意 Controller 和 Brain 显示器的左上角，应发现图示告诉你两者已经连接。有很多事情。 没碰壁不会知道。原来 Brain 的显示器有保护盖，不打开不能使用触屏。之前我没有打开盖，不能操作，还被两老师嘲笑。触屏上有 bug 图示，最常用是左上角的 Drive，这里能进行程序。开关现在充当退出键，选择 Device 图示，便能查出二十一个接口连接了什么。 反射图示就是 setting，我记得左下角可以改变无线连接，这是在 w n e t 和蓝牙之间互换。其他图示都是档案夹，应该是用来储存不同的程式。我们回来 Drive 菜单，再按 Motors 的图示，能把连接的马达方向改变。默认是 Normal，按一下变成 Reverse。按右下角 Controls。 配有喜欢操控的选择，包括 Left、Dual、Split 和 Right。所谓 Left，就是依靠左手操控前后左右，选择这个模式可以让右手做其他事。选择 Dual 有点像驾驶坦克，左手负责左轮，右手负责右轮。Split 是我最喜欢的控制模式，因为左右手分开不同工作，左手负责向前向后，右手负责左拐右拐。 其实和无人机的操控刚好左右相反，选择 Right 模式就和选择 Left 相反，完全依靠右手操控前后左右，可以让左手按其他键。我们现在演示四种模式，回到主菜单选 Left，然后按 Play 进行程序，便可使用左边摇杆控制向后、向前、左拐及右拐。 使用 l a p 模式的优点是变色城市时可以变成功能，让右手拇指按键启动。至于 Dual 直视坦克模式，我个人觉得很难控制，因为直视向前这样简单的动作，也要双手起退才做到。刚才我说我最喜欢的还是 Split 模式，我就是喜欢两手分开。 左手单一动作便可直线向前或向后，可以快速到另一个地方；右手专门负责左拐或右拐，也可以很灵活改变方向。但缺点的是两手都忙着，比赛时不能腾出一只手做其他事情。选择 left 或者 right，有一只手指空闲着，可以偏心做其他动作，但是控制前进方面，我觉得很难走直线，因为直线向前退。 也会偏左或偏右。细管操控方法格式其实主要让副驾驾驶的侧手练手。真竞比赛时，变成人员可以为侧手独善良智操控方法。变成工具方面，有人喜欢用电脑，有人喜欢用流动平板。以 Windows 操作系统为例，可以在互联网上搜寻 Wax Download，下载 Wax Code V5。 软件下载完成，便可安装。安装原笔进入城市，你会见到一个非常友善的画面。左手边是各种编程的方块，虽然这课我还没用它来编写城市，光看方块像文字，觉得非常容易理解。只要用 USB 线把电脑和 Brain 连接。 虽然在这里显示，卡洛斯认为最直接学习片程的方法，就是参考现成的编程例子。于是我打开 Open Examples，找到了片程的宝库。这里有坦克控制的例子和 Spring 模式的例子。原来只需要在 Forever 回路内写入简单的几句，便可让两摇杆做出适当的动作。完成编程后。 按 Download，便可在 Web 上启动程序。经过今天简单的解说，大家应该明白 West 是一个基本操作模式，也懂如何用电脑及 iPad 编程。但这只是入门的起步，因为除了编程以外，一些部分也要重新组装，才能完成每年图的任务。加上比赛的前半要求自动进行任务。 对同学编程的能力有相当的要求，老师希望之后能多买一些配件，逐步学习。你愿意和我一同学习吗？愿意的话，请关注我们一个有关 w e b 的视频，别忘了订阅我的频道，点赞及分享给其他人。